Ada nanti, rek? sih, Oke. Okay. Madek, madek, ya, madek, madek, madek. Kata nanti, kata nanti. Wanita memang lebih suka bunga dan coklat. Tapi satu hal kawan, wanita lebih suka kepastian. Oke. Okay. Bagaikan langit di